em cứ lấy em chỉ lấy cột trong cột trong rồi. Mình tháo vào thôi. Vâng. Anh nói rít rít Iya, nó sẽ jadi kita Isi pinten Mas niki? Ini reget ngono kasar. Ini rada ini wong tuamu ini sih. Jadi masih tuh ngilu wonong rendi ngata tomah. Masa? Iki berarti iki kita lagi ya. Kencang Ini mangane itu sore ya? Eh, tak makan di sana mas. cerita tak. Sore tak mangane enggak kaya ora kaya lele ya? Ndak. Nek lele kan mangane ngono kae. Ngul kacang. Anu, tiga setengah luwe iki. Wae kok imbring saling Ridwan mau meneng. Hah? Kan Ridwan kok kok bruk mau meneng. Itu ndak ndak harus ndak eh, kroso. Oh, dhewe kok sak sawuran nek. Kenapa kok yo loro? Wah, apa to yo loro to? Lok mencolot to. Loro. Posisi wak munjem ngene kok lincip kok. Nek dihiasi semental ngono. Lha gramnya kan cucuk lincip. Wah, ojo. <laughs> get